twongeye kwasuhuza bene data ubu n'amahoro n'ibibane namwe dukomeje igice cya cumi na kabiri cy'itangiriro aho tugiye guhera ku murongo wa cyenda mpaka tukirangije dusabye imana kugira ngo ize ibane natwe kandi yesu kirisito atahe mu mitima yacu kugira ngo atwumvishe ijambo rye uwiteka waryandikishije turamuraritse ngo aze abane natwe icyubahiro ni cyawe yesu kirisito umwami w'abami waremye ibintu byose urakomeye cyane yesu imbaraga zawe zishobora kwimura imisozi uhimbazwe yesu kirisito umwami w'abami waremye ibintu byose urakomeye cyane yesu imbaraga zawe zishobora kwimura imisozi uhimbazwe iteka ryose uhimbazwe iteka Imana igira neza kandi Imana idukunda, urakoze cyane kubw'aya magambo meza tugiye kwiga, tugiye kurebera hamwe amagambo ari mu itangiriro cumi na kabiri guhera ku murongo wa cyenda, reka Mwuka wa Wera adusobanurire, utwigishe, utwifashirize, buri wese ugiye gutega amatwi ijambo ryawe umwe kurisobanukirwa. kandi ikiruta ibindi byose ijambo ryawe ritubere umugenga n'umwunganizi wo kudufasha muri uru rugendo rugana iwawe mu ijuru tubisabye twizeye mu izina rya yesu amen isi yose iriho kubwawe nicyo turirimbira imbaraga zawe yesu ntacyo twashobora ntacyo twashobora gukora

cumi na kabiri ku murongo wa cyenda haragira hati aburahamu akomeza kugenda yerekeje i negebu aburahamu yari atunze imikumbi n'amashyo bitabarika ubukire bwo mu burasirazuba kandi yari akikijwe n'abagaragu benshi n'ibyegera yari asize gakondo atazagaruka maze atwara ibyo yari atunze byose ubutunzi bwose bari batunze n'abantu baronkeye i harani muri abo bose hari benshi bamukurikiraga atari uko bashaka kumukorera cyangwa babe bashaka indamu ahubwo bitewe n'agaciro gakomeye babihaye ubwo bari harani aburahamu na sara bayoboye abandi mu kuramya no gukorera imana nyakuri ibyo byatumye bakomeza kubana n'uwo mukurambere maze bamuherekeza ajya mu gihugu cy'isezerano ni uko bakomeza kujya mu gihugu cy’i Kanani bagerayo nk'uko tubisoma mu makurambere n'abahanuzi paji ya mirongo irindwi n'icyenda aho babanje gutura ni Shekemu aburahamu ashinga amahema munsi y'igiti cy'inganzamarumbo cya more mu kibaya kinini cyane gifite ubwatsi butoshye kandi kirimo ibiti by'amatunda n'amasoko adudubiza amazi menshi hagati y'umusozi wa ebali na gerizimu cyari igihugu cyiza kandi gishimishije uwo mukurambere yari agezemo mu gihugu cyiza, kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire bitemba bidudubiza mu bikombe no ku misozi. Ni igihugu cy'ingano na seyiri, n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga, ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki, nk'uko tubibona mu Gutegeka kwa Kabiri, igice cyaho cya munani ku murongo wa karindwi n'uwa munani. ariko kubaha imana kuri iyo misozi hari amashyamba n'ibibaya byarimo amatunda menshi byababeraga igicucucucu icyo gihe abanyakanani bari bagituye muri icyo gihugu aburahamu yari ageze ku ntego ye y'ibyo yiringiraga kuko yari abonye igihugu gituwe n'ubwoko butari buzi imana kandi cyuzuyemo n'ibigirwamana nk'uko tubisoma mu bakurambere n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi n'icyenda Muri ibyo biti by'amatunda niho bari barubatse ibicaniro by'ibigirwamana byabo, kandi ibitambo by'abantu byatangwaga kuri iyo misozi ihegereye. Ubwo yari ashikamye ku isezerano ry'Imana, cyo cyatumye aguma mu mahema ye. Nuko Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Kwizera kwe kwakomejwe n'iryo sezerano, yahamirijwe yuko Imana izabana nawe we atazarekerwa mu y'abagome. nuko yubakirayo Uwiteka igicaniro wamubonekeye akomeza kuba umugenzi bidatinze yimukira hafi y'i arongera baka igicaniro yambaza Uwiteka nk'uko tubibona mu bakurambere n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi n'icyenda Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe na we ibyo byasezeranijwe, kuko yitegerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro w'Imana yubatse ikawurema, nk'uko tubibona mu Baheburayo cumi na rimwe ku murongo wa munani kugeza ku wa cumi. natwe dukwiriye kugira uko kwizera aburahamu inshuti y'imana yaduhaye icyitegererezo gikwiriye yari afite imibereho irangwa no gusenga aho yashingaga ihema rye yubakaga igicaniro hafi yabo maze agahamagara abari mu ihema rye bose kuza aho ubwo yabaga agiye gutamba igitambo cya mu gitondo na nimugoroba iyo yimuraga ihema rye igicaniro cyarahagumaga Mu myaka yakurikiyeho hari bamwe mu Banyakanani bemeye amabwiriza ya Aburahamu, kandi igihe cyose begeraga igicaniro bamenyaga neza uwahageze. Iyo yabaga ashinze ihema rye, yasanaga igicaniro maze akaramya Imana y'ukuri. Biri mu wa kwambere mirongo irindwi n'icyenda. Naho mu itangira cumi na kabiri ku murongo wa cumi ho haragira hati inzara itera muri icyo gihugu aburahamu aramanuka ajya muri egiputa asuhukirayo kuko inzara ari nyinshi muri icyo gihugu aburahamu akomeje kugenda yerekeza amajyepfo kandi kwizera kwe kongeye kugeragezwa ijuru ryimanye imvura amazi ntiyongera gutemba mu bishanga ibyatsi byumira mu bibaya amashyo n'imikumbi byabuze urwuri maze inzara n'inyota bigera ahantu hose abantu bari bakambitse mbese umukurambere ntiyaratangiye kwibaza ku isezerano ry'imana mbese nasubije amaso inyuma akifuza gusubira muri bya bibaya by'abakarudaya yahozemo bose bari bafite amatsiko bategereje kureba icyo aburahamu akora ubwo icyago cyasimburwaga n'ikindi kandi igihe cyose babonaga kwizera kwe gushikamye bumvaga hari ibyiringiro bari bafite ko bari bazi ko imana ari inshuti ye kandi ko ikomeje kumuyobora. Firima yakwambaye n'abanuzi paji ya mirongo inani. aburahamu ntiyashoboraga gusobanura ubuyobozi bw'ijuru ntiyabonaga icyo ategerejweho nyamara yagundira amasezerano imana yamuhaye avuga ngo nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha mu masengesho yashikamye yitaga ku mibereho y'ubwoko bwe n'imikumbi ye ariko akirinda ikintu cyose cyahungabanya kwizera yari afitiye ijambo ry'imana kugira ngo ahunge amapfa yahungiye muri egiputa ntiyaretse i Kanani cyangwa ngo asubire mu gihugu cy'Abakaludaya aho yari aturutse, ahatari habuze ibyo kurya, ahubwo yashatse ubuhungiro bw'igihe gito hafi cyane y'igihugu cy'isezerano, ategereza bidatinze kuzasubira aho Imana yamusezeraniye. Tubisoma mu Makwambiri n'Abahanuzi paji mirongo inani. Uwiteka mu burinzi bwe yazaniye Aburahamu icyo kigeragezo kugira ngo amwigishe kwicisha bugufi kwihangana no kwizera icyigisho cyagombaga kuzahura cyibukwa kugira ngo n'abandi bazabaho nyuma bazashobore kwihangana mu mibabaro imana iyobora abana bayo mu nzira batazi ariko ntiyibagirwa cyangwa yirengagize abayiringira yemeye ko yobu agerwaho n'imibabaro ariko ntiyamutereranye yemeye ko yohana ukundwa acirwa ku kirwa cy'ipatimu aho yari wenyine ariko umwana w'imana amusanzeyo maze iyerekwa rye ryuzurwa n'ikuzo ry'ufite ubugingo budapfa Imana yemera ko ibigeragezo bigera ku bwoko bwayo kugira ngo nibashikama bakumvira babashe gukungahara bo ubwabo mu by'umwuka kandi urugero batanze rubashe kubera abandi isoko y'imbaraga nk'uko tubisoma mu wa mbere n'abahanuzi paje ya mirongo inani erega ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma niko uwiteka avuga biri muri Yeremiya makumyabiri n'icyenda umurongo wa cumi n'umwe ibigeragezo bihungabanya ukwizera kwacu cyane ku buryo bisa nk'aho imana yaturetse bikwiriye kutwegereza kirisito kurushaho ku buryo dutura imitwaro yose ku birenge bye maze tukanezezwa n'amahoro aduha nk'ingurane imana igerageza buri gihe ubwoko bwayo mu itanura ry'imibabaro mu itanura rigurumana niho inkamba itandukanyirizwa n'izahabu y'ukuri n'imico ya gikristo yesu areba ibyo tunyuramo azi neza igikenewe kugira ngo icyuma cy'agaciro gitunganywe maze cyerekane kurabagirana k'urukundo rwe ni muri ibyo bigeragezo imana yigishirizamo abagaragu bayo ibibona ko hari bamwe bafite imbaraga zishobora gukoreshwa mu iterambere ry'umurimo wayo maze igashyira abo bantu mu igeragezwa maze ibidatunganye n'intege nke byari bibahishwe bikabagaragarira ibaha amahirwe yo gukosora ibidatunganye kugira ngo abantu bose babe abakwiriye umurimo wayo, ibereka intege nke zabo kandi ikabigisha kwishingikiriza kuri yo kuko ari yo mufasha n'umurinzi wabo, ubwo nibwo ibigeze ku ntego yayo, barigishwa, bagahugurwa kandi bagatozwa gahunda, bategurirwa gusohoza umugambi ukomeye cyane watumye bahabwa ubushobozi. igihe Imana ibahamagariye kugira icyo bakora ntibazarira, kandi abamarayika bo mu ijuru bashobora gufatanya nabo umurimo ugomba kurangizwa ku isi, nk'uko tubibona mu makwambere n'abahanuzi paje ya mirongo inani. Mu itangiro cumi na kabiri ku murongo wa cumi n'umwe kugeza cumi na karindwi haragira ati ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa abwira Sarayi umugore we ati dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro nuko abanyegiputa nibakubona bazavuga bati uyu ni umugore we maze banyice nawe bagukiza ndakwinginze uzajya ubabwira uti ndi mushiki we kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe ukirishe ubugingo bwanjye aburahamu ageze muri egiputa abanyegiputa bareba uko wa mugore we ari mwiza cyane abatwari ba farawo baramureba baramushimira wa mugore ajyanwa kwa farawo agirira aburamu neza ku bwa sarayi kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingabo n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya uwiteka ahanisha farawo n'inzu ye ibyago bikomeye amuhora sarayi umugore wa aburamu aburahamu yerekaniye muri egiputa ko afite intege nke no kudatungana bya kimuntu ubwo yahishaga ko sara ari umugore we yashidikanyije ku burinzi bw'ijuru abura kwizera n'umuhati aribyo byari kuranga imico ye sara yari umugore w'igikundiro bituma aburahamu ashidikanya ko abanyagiputa bazabenguka uwo munyamahangakazi mwiza maze bakica umugabo we yibwiye ko nta kosa yabakoze kubeshya ko sara ari mushiki we kuko yari mushiki we kwa se ariko badasangiye nyina ariko guhisha isano nyakuri bafitanye bwari uburiganya gutandukira mu bijyanye n'ubunyangamugayo ntabwo imana ibyemera muri uko kubura ukwizera kwa burahamu yari ashyize sara mu kaga gakomeye cyane umwami wa egiputa amaze kubwirwa ubwiza bw'uwo mugore yamutumije iwe mu ngore ye kugira ngo amugire umugore we Ariko Uwiteka mu mbabazi ze nyinshi yarinze Sara ubwo yatezaga ibyago Farawo n'inzu ye. bw’icyo gihano Farawo yamenye ko yabeshywe maze asubiza Aburahamu umugore we. Tubisoma kwa mbere n’abantu paje ya mirongo inani n'imwe. Itangiro cumi na kabiri ku murongo wa cumi n'umunani kugeza makumyabiri haragira hati Farawo ahamagaza Aburahamu aramubwira ati icyo wangiriye ni iki ko utambwiye yuko ari umugore wawe ni iki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye nuko nguyu umugore wawe mujyane wigendere farawo amuha abantu kumuherekeza bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose aburahamu yagiriye amahirwe atangaje cyane ku mwami ndetse ntihari kwemera ko hari icyamugirira nabi cyangwa se abo bari kumwe yasezereye aburahamu neza ariko amusaba kuva muri egiputa kuva ubwo hashyizweho itegeko ribuza abanyagiputa kuryamana n'abanyamahanga cyangwa gusangira nabo gusezererwa kwa burahamu byari amahoro n'ineza ariko amusaba kuva aho kuko atinyaga ko yahaguma yari agiye guhemukira aburahamu cyane ariko imana ibuza umwami ntiyakora icyaha kimeze gityo umuburo farawo yari yarahawe byabereye aburahamu igihamya y'uko afite uburinzi bw'Imana hagati y'abanyamahanga kuko ibyo bitari bikiri ibanga, ahubwo byagaragaye ko Imana Aburahamu asenga izarinda umugaragu wayo kuko tubibona mu makwambere n'abahanuzi paje ya mirongo inani n'imwe. Imana ntiyakundira umuntu ko abarenganya, yahaniye abami ko babagiriye nabi. Ntimukore kubona asize, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye nk'uko tubisoma muri zaburi ijana na gatanu umurongo wa cumi na kane kugeza cumi na gatanu dusoreje ahangaha bene data handitswe ngo y'uyu munsi ubutaha tuzakurikizaho igice cya cumi na gatatu buri muntu avuga izina ryawe kubw'ibiza umukorera mu mbabazi zawe wari nicyo gituma nicyo gituma tukuririmbira yesu wacu urabikwiriye yesu wacu urabikwiriye icubahiro ni cyawe yesu kristo mwami w'abami waremye ibintu byose urakomeye cyane yesu imbaraga zawe zishobora kwimura imisozi uyu Yesu Kristo umwami w'abami waremye ibintu byose urakomeye cyane yesu imbaraga zawe zishobora kwimura imisozi uhimbazwe iteka ryose uhimbazwe mwami w'abami ni buryo dusenge uwiteka imana idukunda urakoze kubw'ijambo ryawe umaze kuduhuguza amagambo yawe ariyo mwuka n'ubugingo amaze gutambuka mu matwi yacu turagusabye ngo uyadukomerezemo twongereje kwizera uduhe gushikama no gukomerera mu ruhande rwawe mwuka wera atubashishe gushyira mu bikorwa ibihuje n'ijambo ryawe ko duhora turyiga igihe cyose kandi twongerera imbaraga n'umwete bakomeze kungana na bene data hirya no hino ku isi baba batagize amahirwe kumva ijambo ryawe mwuka wera ajye ataha ku mitima yabo kandi natwe dukomereze mu rugendo rugana iwawe mu ijoro mu izina rya yesu amen